inta guud ka dabataa lama simin garaacaadke tahay gaaridhoodo adaageeya dumar helay gabadh quruxantidaayo rabbi kugu galadinawaa inta guud ka dabataa kama simin garaacaadkii tahay gaadhidhoodo hadaageenya dumar helahi gabadh quruxantidaayo rabbi kugu galadin dhowaan adnagisi lagu hirtiyo halihii garab ku noqdiyo كل باتي كل الرجة دي أقبلي أهو بيوي ورشها قوري قاعد يستين أهو بيوي حفلة دقوشة ديكتين عرفية كده ودق لبعهان كل يا أوبح نقا كتو rajadii abbanay ahoobyayo qorshaha guriga dhiste ahoobeyo xaflada guumashaa dhigteen carfiya geda udug lebahaan gurnayo ubax naga gutooma waa miskiin qamar gabaya tirisaa amantay gurfihey gebihi gudba mudato xurmo guurta ugu mudan halkii nolosha gaadhe guulaystoligii inta gabaya tirisaa amantay gurfihey gebihigoodaba mudato xirmo guurta ugu mudan halkii nolosha gaadhee guulaysta weligii nowal leh sare sarreeya guudubada hantiday nolosha geesi ku qalmiye daa'ud garaabikiisa joog لقردادي عاشقو وقال قرنتينو سيهي نولكا عشان لسري سري يكودو بدا هانتدي نولوشو قيسكو قلمي داود قربكيسا جوب لقردادي عاشقو وقال قرنتينو سيهي الرجدي أقبلي أهو بيوي قرشها قري قاعد يستعين أهو بيوي حفلة دقوشة ديقتين عرفية كده ودق لبعهن كل يا أوبح نقا كتو كل الرجدي أقبلي guriga dhiste